嗱幾次咧都有人質疑，警方一方面要求集會人士喺清場之前離開，一方面又會包抄出路，咁集會人士其實係要點走呢？而沙田呢一次更加令到購物天堂嘅重要地標商場成為咗尖叫聲處處嘅戰場。嗱，我哋咧就同大家咧拆解一下當晚事發嘅過程究竟係點樣啦。咁啊，其實咧一早咧喺挨晚嘅五點半左右咧。 咁啊，已經係開始㗎啦！呢個嘅對峙首先呢，就係位置咧喺元和路嘅呢一度啦。咁有大批嘅示威人士呢，就係喺呢一度聚集，咁而警方呢，就喺佢哋前面呢一度布防嗱。之後警力咧就不斷由四面八方咁樣增加同埋列陣嘅咁。到咗夜晚大約八點啦，警方就係分別喺沙田鄉事會路嘅兩邊係咁樣兩面包抄咁，而集會人士咧其後就要陸續後退衝突衝突咧就喺呢一度觸發咗啦。 真民人士保持冷靜，保持克制，向西城。嗱，集會人士喺呢一度咧，就向上前嘅警員掟磚，咁警方亦都開始制服同埋帶走一啲嘅集會人士啊！喺點知咧喺接近同一時間啦，亦都有大批嘅警員咧喺沙田大會堂呢度向前進逼，咁結果咧就造成一個畫面咧，就好似示威人士。 俾呢個嘅警方咧十字聯防嘅局面嘅，喺無路可退之下咧，部分嘅集會人士咧被逼走入去最近佢哋嘅好運中心入面。嗱，大家睇到咧就係示威人士走入去嘅情況啦。咁之後咧有部分嘅警員都有追住入去嘅。集會人士咧就係喺沙田中心同好運中心呢兩個商場嘅平台不斷咧就係向樓下嘅警員投擲雜物。 警员咧只系被动咁样咧，不断向上面学子平台嘅人，部分警员咧都有走上到去追捕嘅。嗱，我哋再睇翻张地图啦。当可以行嘅范围系越收越窄嘅情况之下咧，大批集会人士咧就系要入到去呢个新城市广场咁样啦。咁但系咧喺与此同时咧，警方亦都喺各个商场之间嘅通道。 即係類似喺呢一度嘅通道、天橋位咁樣呢，亦都係逐步去布防同埋推進。咁去到夜晚大概大約九點四十五分啦，大批嘅警員呢，亦都有唔同嘅出入口呢，係進入去新城市廣場㗎。咁包括呢大會堂中間嘅呢一個白步梯。咁而白步梯呢一度呢，其實亦都有活動呢，係得到警方嘅不反對通知書。咁照計係可以去到夜晚十一點㗎，但係當時呢，亦都唔能夠幸免啦。 啊！商場入面除咗係有離開咁嘅示威者之外咧，其實當時亦都有大批原本喺入邊消遣緊嘅市民噶。嗱，新城市廣場呢，就係沙田嘅地標啦，亦都係幾代沙田人嘅集體回憶象徵嚟嘅。咁但係經過呢一次事件之後，感覺咧都好似唔再一樣啦。 喺過去嘅六一二同七一等等喺金鐘嘅衝突，即使示威者咧走到入去中信大廈同埋太古廣場入面，警方咧都唔會再追入去嘅。點解今次會有例外呢？我哋嘅努力只係換回好多唔同方面嘅人士嘅責慢責難。我哋做我哋有行動嘅時候，就話我哋係濫權濫暴；我哋唔做嘢嘅時候， 就話我哋係裝彈弓、設空城計，所以我希望香港市民明白，我哋香港警隊只係一個目標，就係保護香港市民嘅生命財產。

南亞早報今日就引述消息話，警方事前咧係有聯絡過新城市廣場。咁報道形容咧，佢哋嘅態度係唔合作，咁啊拒絕交出商場嘅平面圖俾警方。咁但係新鴻基咧就冇回應到呢個消息啦。最新嘅情況係佢哋會按住警方得到嘅法庭搜查令交出閉路電視片段啊。嗱，預示嚟緊啦，呢個七月啦，仲有幾場嘅遊行同集會嘅。不過咧，通通咧都係仲有變數嘅。